आपने अभी फाइवर के बारे में सुना है कि लोग फाइवर से बहुत पैसे कमा रहे हैं और अब आप भी फाइवर से पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास तो कोई स्किल नहीं है तो पैसे कैसे कमाए जाए आज की इस वीडियो में मैं जो टिप्स बताने जा रहा हूं अगर आप सेम टू सेम ये फॉलो करते हैं वीडियो को एंड तक देखते हैं तो तब आप फाइवर से मंथली हंड्रेड डॉलर तक बहुत इजीली कमा सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप बहुत जल्दी अर्निंग शुरू कर लेंगे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं अब्बास रज़ा और आप देख रहे हैं अब्बास रज़ा ऑफिशियल तो चलिए फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं तो फ्रेंड्स हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आने के बाद मैंने क्रोम को ओपन कर लिया तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यह फ़ाइवर पे इसलिए लेकर आया हूँ यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो फाइवर पे मौजूद भी है कुछ डिमांड भी है या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ P H D to html तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कंपटीशन देख सकते हैं कि 6150 सर्विसेज है बहुत लो कंपटीशन है यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों के ऑर्डर्स देख सकते हैं कि जो पहले नंबर पे बंदा है वो तीन ऑर्डर्स कर चुका है रिव्यू है उसके 204 वन के प्लस बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है फ्रेंड्स आपके सोच से ज़्यादा एंड कंपटीशन यहाँ बहुत लो है चांस है कि आप अगर इसमें गिग बनाते हैं तो आप रैंक कर जाएंगे तो फ्रेंड्स अब ये काम करना कैसे है तो इसके लिए हम जाते हैं एक न्यू टैब में यहाँ से मैं सर्च करता हूँ P H D to H T M L converter आपने इस तरह लिख लेना है एंड यहाँ पर आपको बहुत से वेबसाइट्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स आपने इसमें से किसी को भी ओपन कर लेना है आपके पास जो भी पी फाइल होगा आपने अपने पास कॉपी कर लेना है एंड यहाँ से अपलोड करके इसको कन्वर्ट कर देना है एंड डाउनलोड कर लेना है तो फ्रेंड्स आप बहुत इजी यहाँ से ये फाइल बना सकते हैं एंड फाइवर पे ये सर्विसेज बेच सकते हैं एंड सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है P D F to H T M L इसको मैं सर्च कर लेता हूँ तो friends P D F to H T M L search करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो चुका है अब अगर हम यहाँ पर सर्विसेज देखते हैं तो हमारे पास आठ हज़ार सात सौ चौरानवे सर्विसेज अवेलेबल है कंपटीशन अब भी लो है लेकिन अगर आप इस भी लो कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो आप कीवर्ड्स यूज़ करके इसको और भी लो कंपटीशन में ला सकते हैं फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ऑर्डर्स देखते हैं लोगों के पास तो फर्स्ट बंदा जो है वो पाँच सौ इकहत्तर ऑर्डर्स कर चुका है इस तरह तीन सौ तेरह एक सौ इक्कीस मतलब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन अब भी बहुत कम है चांस है कि आपका गिग अगर बनाते हैं तो रैंक कर जाएंगे अब ये कैसे बनाना है सेम वही तरीका है आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है यहाँ पर सर्च कर लेना है P D F to H T M L converter तो फ्रेंड्स सेम उसी तरह आपके पास बहुत से कन्वर्टर आ जाएंगे तो आपने किसी भी कन्वर्टर से अपनी पीडीएफ फाइल को एच में कन्वर्ट कर देना है अपने क्लाइंट को फाइवर पे सेंड कर देना है फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है एच बैनर एड्स तो फ्रेंड्स एच बैनर एड्स जो है बहुत ही लो कंपटीशन है सात सौ इक्यावन सिर्फ और सिर्फ सात सौ इक्यावन सर्विसेज अवेलेबल है एंड ऑर्डर्स यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है कंपटीशन बहुत लो है आप अगर इस पे केक बनाते हो बहुत आसानी से रैंक कर जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास जो लास्ट नंबर पे है वो है clickable H T M L email signature ये बहुत ही सिंपल काम है फ्रेंड्स आपने मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के नीचे देखा होगा कि एक पेज बना होता है जिस पे जो ऑनर होता है उसकी फुल डिटेल लिखी होती है तो जब एक वेबसाइट कोई बनाता है तो उसके लिए ये सब एच में चाहिए होता है तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है ये फ़ोटोशॉप या किसी भी चीज़ में बहुत आसानी से बना लेना है एंड चले जाना है आपने गूगल में एंड वहाँ से सर्च कर लेना है अपने पी फाइल को एच में कन्वर्ट कर देना है एंड अपने क्लाइंट्स को ये सर्विस आपने प्रोवाइड कर देनी है यकीनन फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू